Mijara Ukrayna weke ku di rojnameyê de ji manşet bû, Fehîm Işık jî di nivîsa xwe ya Welat de vê mijarê girtiye dest û agahiyên balkêş dide û darotembaşevanên hêja dibêje ku Erdogan çeteyê xwe derbasî Ukraynayê kiriye. Piştî geşedanên derbarê Ûkranyayê de dest pê kir, Sirgî Narişkînê Dîrektorê Rêxistina Îstixbarata Derve ya Rûsya agahiyeke balkêş bi raya giştî re parve kir. Bi gorî Sirgî Narişkîn, li gel pispor û şêwirmendên şer di NATO'yê de gelek endamên rêxistinên cîhadîst jî gihiştin Ûkranyayê. Sergî Narişkîn di yazdeh Sibata du hezar û bîst û duyan de got ku agahî di destê me de heye ku gelek cîhadîstên netewên cuda ji bo Ûkranyayê hatin şandin. Lê di agahiyê de ev cîhadîst ji alî kijan dewletê ve hatin şandin tun nebû. Dibe ku agahî di destê wan de heye lê naxwazin vê agahî bê jin. Agahiyên hemereng beriya şerê Azerbaycan û Ermenistanê jî li çapameniyê derketibûn. Demeke şûn de dîmenên van cîhadîstan di medya dîjîtal de derketin. Derket holê ku van çeteyên cîhadîst bi orgnazasyona dewleta Tirk ve ji Lîbyayê hatin Tirkiye û piştî mîvandariya çend rojan ev çete gihiştin Azerbaycanê. Ji bilî Lîbya hin çete jî ji Sûriye dîsa bi riya Tirkiye derbas bûne. Tiştê Sirgî Narişkîn dibêje ne dorî aqil e, îdî awayên şer jî guherî ne. Gelek dewlet çi fermî çi nefermî îdî karên xwe yên qirêj bi hêzên paramilîter ve didin kirin. Bi rejîma akp ve ev yek li Tirkiye jî dest pê kir. Berê dewleta kûr hebû, girêdayî dayîra şerê taybet gelek karên qirêj didan kirin. Erdogan dewleta kûr derxist rûyê erdê. fermiyet da wan û ji bo karê qirêj birê ve bibin jî şirketeke taybet damezrand. Ev şirket Sedatê ye. Berpirsyariya perwerde û lojîstîka çeteyên li Sûriye û axên dagirkerî yên Rojavayê Kurdistanê hê jî ji alî Sedatê ve tê birêvebirin. Lê ev hêzên çete yên ser bi Sedatê ve di êrîşên leşkerî de girêdayî bi artêşa Tirk dixebitin. Sedat di navbera van çeteyan û dewleta Tirk de wekî şirketeke taybet taşeroniya fermî dike. Yên çeteyan di fermiyetê de şand Azerbaycanê jî Sedat bi xwe bû. Lê Sedat ev kar bi fermana Erdogan pêk anî. Diyar e çeteyên cîhadîst berê xwe dane Ukraynayê jî. Tirkiye ku ji Ukraynayê re balafirên keşfê bê mirov û çek û cebilxaneyên cuda şandiye, her wiha ji ser Sedatê ve hin çeteyan jî şandiye Ukraynayê jî. Hê dîmen an agahiyên berfireh di destê me de tune ne, lê bawer dikim ku di demeke nêz de ev dîmen û agahî wê berfirehtir derkevin pêşberî raya giştî. Diyar e dewleta Tirk careke din bi helwesteke xerab û xeternak derbasî şerekî herîmî dibe. Encam wê çi bibe em ê bi hev re bibînin. Lê qenaata min ew e ku Erdogan vê carê ew ê nikaribe ji qirêjiyan qezenc bike. Têk çûye û ew ê zêdetir têk biçe.